नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई लोग खुशी पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई find the lovers at the bar is where I go Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance now Take my hand, stop, find the man on the jukebox And then we start to dance and I'm singing like No, I want your love से चढ़ गए नशे से चढ़ गए पतंग से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए नशे से चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई find a lover, sip the bar is where I go Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now take my hand, stop, find the man on the jukebox And then we start to dance And I'll sing it like your love sister